नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु हे गुरुवर मनुष्य की प्रबल दुर्बलता है कि वह अपनों से अपेक्षा और उपेक्षा का भाव रखता है दोनों ऐसे ही घातक भावनाएं हैं कि जो मजबूत से मजबूत संबंधों को भी जड़ से हिलाकर रख देती है तो गुरुवर ऐसा क्या करें कि संबंधों में कमी ना आए अपेक्षा और उपेक्षा दोनों चीज़ें हैं और जीवन में होगी इससे बचा नहीं जा सकता लेकिन हम अगर एक लाइन खींच करके चले तो इसमें हम बहुत अच्छे से बच सकते हैं क्या किसी से अपेक्षा रखें पर उस अपेक्षा की पूर्ति ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें नंबर वन हमने किसी से अपेक्षा रखी जैसे अभी आपने सवाल किया अपेक्षा से किया कि बिना अपेक्षा से सबसे पहले तो आप आई अपेक्षा रख करके कि आज शंका समाधान में मैं जा रही हूँ मेरा नंबर आना चाहिए <laughs> और नंबर आना चाहिए तो मैं प्रश्न रखी हूँ महाराज जी मेरे प्रश्न का सही उत्तर दें थोड़ा लंबा उत्तर दे ये भी अपेक्षा होगी नहीं महाराज जी ऐसा तो नहीं सुना सही उत्तर दे मुझे संतुष्ट करे कुछ ना कुछ तो अपेक्षा होगी सपोज अगर आपके सवाल को मैं टाल दिया होता और ये कहता कि एक दिन पहले ये सवाल आया है तो शायद आपके चेहरे का रंग एक पल के लिए दुख होता है सही होता ना हाँ। पर उतना दुख नहीं होता जितना किसी और के पास आप अपेक्षा लेकर के जाते और हाँ। मिल जाते आप यही सोचते कि ठीक है हमको पता करके प्रश्न करना चाहिए है ना यहाँ आपकी अपेक्षा की पूर्ति हुई प्रसन्नता है पर कदाचित अपेक्षा की पूर्ति न हो तो उतनी खिन्नता नहीं है क्योंकि यहाँ अपेक्षा के साथ एक दूसरे प्रकार की भावना जुड़ी हुई है लेकिन आम जीवन में हम किसी के प्रति कोई अपेक्षा रखते हैं तो वो अपेक्षा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है यदि उस अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती तो हमारा मन दुखी हो जाता अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगता है तो इससे बचने का ये रास्ता है कि आप अपेक्षा रखिए पर अपेक्षा की पूर्ति न हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस करना बंद करें नंबर वन कोई दूसरा हमसे अपेक्षा रखे तो उसकी कभी उपेक्षा ना करें यथासंभव उसकी उपेक्षा की अपेक्षा की पूर्ति करें ये सही है कि सारी दुनिया की अपेक्षाओं की पूर्ति कोई नहीं कर सकता लेकिन वो मेरे पास कोई अपेक्षा लेकर आया है तो जितना मैं उसे कर सकता हूं उतना करूं और यदि करने की स्थिति नहीं है तो अत्यंत विनम्रता से अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दें जीवन व्यवस्थित बना रहेगा दोनों तरफ दुविधाएं हावी नहीं हो नमस्ते